موجود شوفوا المنكر وهي خاطر the beat.

امي كيرافون قدم لك الشاب يا سيد عماد ونسيت كاع خاطرك ابو سيد هضر مختار زوج لا فامي بيت الحال تبت فيك غير você.